Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Soft React Agent Ali Season 2 Episode 4 Kembali semula, kita ada Neo Genesis, kita punya musuh baru Musuh lama pun tak habis lagi, musuh baru lah Setelah pun masa, jom kita tengok Ni, oh ini kita okay, baru. alat baru Boleh pengsankan semua target berhampiran Oh, proximity Semua dah sedia? Hmm. Okey, jom Ooh, analog man. Inilah akibatnya. Okay. Clock man. So kalau ada analog man mesti ada digital man. Hmm. Kamu dah terlambat. ada comot. Nice. Ambil kunci tu. Eh, ada moon juga. Uh, mengelak pakai tongkat weh. Apa ni? Ni apa benda? Bom apa ni? Bom asap je. Oh, tak. Bom meletup lah. Tapi asap. Campur-campur. interesting analog mag macam jam-jam eh dia slow je tapi bapak lah dia punya apa instrumen dia best-best weh Oh ni barang baru ni Oh frisbee Itu apa Tak keluar apa pun Tak keluar asap pun Jangan ditekan. Oh, kena tekan ni kot. Dia orang yang pengsan. Ah, bukan pengsan lah. Dia apa, stun eh. Uncle! Kamu pergi makan, cikgu ada sikit pengumuman. Esok kita akan mengadakan lawatan sambil belajar. Ye, lawatan. Tama tema cyber. E-sport arena. Cikgu, jom. Ha, ah, cikgu. Besok nak kena bawa buku notis ke? Boleh beli. Saya kata lawatan sambil belajar. Bukan lawatan sambil main. Kita pergi Pusat Teknologi Cyber Science. Alright, Cyber Science. Weh, weh, sekarang tengah ada demo Robopol. Syoknya dapat pergi Ooh, hmm, tengok. Robopol? Ke? Banyaknya buka. Pakar. Hmm. Dia rasa sedih lah sebab dia tak boleh pakai, tak reti pakai Aku teknologi lah kan. Ni. Kau tak nak ke? Ha ha, okey. Hmm. Kau dah tak layan. Apa nak jadi kau ni? Ha. Dah habis-habis dengan phone, dengan tablet. Duduk satu meja. Tapi tak boleh orang. Masa uncle dengan mak kau kecil-kecil huh? dulu, kita orang mana pernah sentuh benda ni semua So dua Api generasi berbeza lah Api seronok Ya yeah. Kan mana mampu nak beli gamebot ni Gamebot eh <laughs> Alah sedih ya Ya pas Pas live uh, Pas live eh Apa ya lah pas live lah kan Bakal sedih juga lah oh, kan Kenapa temenan sorang-sorang ni back story dia kan Kak Rasa-rasa Kalau minta gamebot dengan ayah Dapat tak? Alah, apa yang best sangat benda tu? Best oh! Sangat je benda lain kita boleh main. Uh, benda apa? Kita main... kerja-kerja. Ha, jadi! Eh, <laughs> mana ah. Belum sedia! <laughs> very, very nice lah eh. Hmm, bukan kau patutnya belajar ke kat sini? Hmm. Dah, tadi. Tak payah nak maju Macam budak kecil. Apa hal pula? Mana Perhatian ada aku? para tetamu yang dihormati. Pameran utama akan bermula sebentar lagi. Sila berkumpul di kawasan penting. Ni ada lawan tu kan? Robot ini lawan tu ke? Robot Paul ni? Selamat datang ke Cyber Science Premier di mana kami memperkenalkan teknologi-teknologi yang terbaru dari Cyber Raya. Sekarang, berikan tepukan gemuruh kepada peneraju terpilih kita, Captain Mana. Halo. Terima kasih. Banyakkan teknologi baru akan digunakan oleh Mata tiga tahun lebih awal sebelum diperkenalkan kepada orang awam. Oh, prototipe kat sana lah. Kita sentiasa di hadapan. Huh? EU. Hmm. Ini persetujuan rahsia antara pengasas Cyberaya dengan Mata. Oh, nice info eh, Alicia. Sangat bagus. Alamak, kenapa? Itu dia. Sekarang, masa untuk uji kecanggihan robot ni. Apa? Wah! Wow. Hebatnya pertunjukan ni. Ada bukan pertunjukan pun. Oh, tak boleh lah letup kan. Bau ruhara je weh. Bukan sepatutnya kalau pameran lah robot tu sepatutnya macam tak aktif ke? Belakang cikgu! Cepat! Huh? Ha? Go cikgu! Kita kena pergi tukar sud. Huh, ha, tadi kat pintu masuk ada satu mesin. Dah tukar dah. Eh, tunggu! Nak colek apa? Dr. Malah ke apa? Wah, protect weh. Alamak, bakar pula tengah duk fikir mengajuk pasal teknologi ni. Kalau angka bakar dia, maybe boleh bantu lagi Aku bagus lah kan. Mungkin boleh counter dia punya bom eh. Ha, cikgu dia. Ya, dia memang nak hancurkan je eh. Kenapa ya, apa objektif dia? Oh that's cool Besar je bom Oh dia nak bunuh terus Dr. Mala apa di pinggir cyber raya Oh Betapa miskinnya Wow oh, ni best story dia Berapa ramai yang disingkir Oh dia Nak memperjuangkan orang miskin ke Mampu mengikut arus kemajuan teknologi Hmm So dia ni berlawanan dengan teknologi lah Dia nak hancurkan semua teknologi Okay faham faham That's why dia analog dia bukan digital. Itu je objektif dia simple. Mesti tak dapat juga macam tak, macam apa? Hari tu. <laughs> Budak-budak sekarang ni memang taretina om. Okay. Oh tu punya kelemahan dekat dia punya tangkai tu eh. kan Sebab dia pegang Tongkat dia lah Macam mana orang tua. lah Lepaskan, lepaskan Dr. Mala tu Berhenti oh. Kalau tak Aku akan letupkan Azurium Eh bahaya tu Azurium Sepatutnya Sukatan Azurium di sini Tak cukup untuk membahayakan orang ramai Oh ya? Kau pasti Halang dia apa dia buat? Kenapa tu padam? Walaupun sedikit, huh? Azurium akan menjana gelombang elektromagnet apabila diletupkan. Oh, nice info. Oh no. Okay, let's go, let's go Alicia. Woo! Close combat. Mari kita tengok Alisha close combat. Power kat dia ni kan. Sup. Ui dia deflect pakai dia punya elastic je weh. Sup. Uh tak dapat. <laughs> Aduh, kena bom dah. Adan muka. Buang masa aku lagi. Oh, datang dah. Siapa tu? Bakar? Lambat datang tapi tak apalah datang Macam juga. kau boleh masuk tiba-tiba. Yeah. Gunalah barang itu. Woo! Tahan kena balik dia bukan patah balik belakang. <laughs> Sekarang. Payung dia tu. Tenang betul tahan. Nampak boleh tahan kan? Ha. So dah buat ni. Oh, tahan pakai pintu je. Oh, kau lah. Kena tumbuk sekali pada bakar. Confirm pengsan. Eh, KO terus. Yelah, sebab... Dia ni kalau dia tak dapat tahan, ah, memang... Oh, dia tipu. Wah, oh, eye bomb sekali dia lekat. Dah, injek lagi. Alamak dia dah buka kunci tu Ada berapa minit? Seminit Cukup sampai sini kau orang buang masa aku hm. Ali! Ke tepi! Dapat! Zap! Selit dia! Ah, ha, Begon! Takkanlah dia bangun lagi kan? Takkanlah dia bangun Tangkap dia, tangkap dia ikat Oh kunci aku lupa Come on, come on, come on! Uh, satu saat je lagi weh. Walaupun cyber raya makin maju, makin ramai orang yang susah sebab teknologi. Betul lah eh, juga, Ish, tapi itulah. Lah. Masalahnya. Tak boleh juga gunakan tu semata-mata nak bunuh semua kan. Ha. Teknologi wujud untuk memenuhi keperluan manusia. Ya. Tapi kita sendiri yang kena tentukan sama ada jadi baik atau buruk. Betul. Tengok zaman sekarang ni. Tangan semua kita yang menentukan. Teknologi. Itulah tujuan sebenar cyber raya dibangunkan. Dia memudahkan hmm, kita. Betul juga tu. Hmm. Ya, dia teringat apa kakak dia. Nah, untuk bakar. Huh? Oh, dia beli Game Boy. Lah, akak buat masa oh, dalam. Oh, buat. Uyo. Teranya. Gila ah buat, wei. Mestilah pelajar SRT ni. Eh, kenapa macam game lama ni? Hmm? <laughs> nak sudah, biar kak dia. <laughs> eh, nak, nak. Yang penting happy kan. Mesti teknologi juga. Why the heck? Aku rasa sedih gila rapat last tu. Oh no! Rasa macam sweet, sweet. Macam sedih lah sebab mak dia dah mati kan. Ah, so itulah dia episode 4 season 2. Ah, ending tu memang memang sweet. Tapi overall, uh, intense jugalah fight dengan analog. Walaupun analog man ni, dia tak pakai teknologi sangat. Tak adalah tak pakai teknologi. Tongkat dia tu still ada mechanical function juga kan. Macam payung dia tu. Apa yang dia punya shield tu kan. Tapi memang uh, apa susah jugaklah fight dengan dia. And then dengan apa masalah Azura itu elektromagnetik lah apa semua kan. Tapi kita tahulah sekarang ya Analog Man memang Analog Man memang dia punya motif dia memang nak hancurkan teknologi itu je. Tak ada sebab lain. Tak tahulah mungkin upcoming dia ada related dengan villain yang lain ke kita tak tahulah. So itulah dia uh, episod 4 season 2 kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.